सिर्फ किस्से ही तो सुने हैं तुमने हमारे तुमने हमारा असली चेहरा नहीं देखा अजी सिर्फ तुमने किस्से ही तो सुने हैं हमारे तुमने हमारा असली चेहरा नहीं देखा और अभी से खेल छोड़कर जल्दी है जनाब अभी तो हमने पहला पत्ता भी नहीं फेंका